grâce te grâce te mokufi te nayebisaki bino mobali nde azoya baobongisa mais lelo moza kaka ke masi ayokisi biso soni nzoka nde azalaka na impoli afingi mobali na ye mpo toyeba ke lelo mobali aza moto ya science abima na bandoki basire mobali nabala ndeko nde toyoyeba yango oyo mobali ya sur sur mais bafingi ye eloko ekamwisi biso oyo tomoni ke masa ayokisi biso soni bamura eza epinio na ye tokoki kopekisa mura te mura azosala eza cope na eza matière ekoti nga première fois elomona yango na réagir kokanga notion wana eza na internet po moto alinga kangama wana tout c'est grace azalaki nde sage te yango baloba koloba français lingo olasa te ke oza mayele alors ye mpe akende na même bétise wana parce que ngai nabenga grace ti ngai naleka na internet nayebisi ye apekisa neneya au moment oyo akosangaki asolola na neneya te nzoka nde ye asolola na neneya nzambe aza bolingo ngai naloba verité na nour bato te neneya ye wana aleki na écran alobi baverité eloko epesi ye kanda parce que ayoki audio oyo ya grace ngai nai tosolola grace abi etikali kobenga neneya te asolola na neneya te des personnes moko boye po toyeba mpe kodefendre mpe makambo oyo ozo comprendre yo kososala emission okokitisa baninga depo obala okoma lolendo makambo ekomi ebele oka baninga baza eloko te siko nzambe akonfondre yango monini oyo en plus naosepela malheur na ye te voilà erreur oyo eza ya ye que ce soit mobali alingi nde bato nyonso ye nde balinga ye ye nde moto banora ye Ye mutu ba bala ye ba kenda ti na makambo nionso azalaki mutu moko fallait ye mutu a tempo tempo vandisa biso tempo a resoler nga sous bercy muana Bandeko ya sika yango eye Bombeshell TV.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 Nini eye Bombesia TV na Bombesia TV odingi otala ba kaki odingi otala ba théâtre odingi otala ba émission kotala yango page mosusu te hmm, nameli nani soyi mpo nazokende kosavoni na Bombesia TV yango ngai nayebisi yo yebisa masivema basangana na savoni basangana ete page nazalaka mpo ngai na bango toyokana na te esi tolongwa Je suis na lingua. Soki olingi tala nga tala nga na Bombe 7 TV. Bokatele pona nini? Eh! Eh! Baza mtima ya Euh, bonjour ou bonsoir, chers amis euh, téléspectateurs de Bombechel TV, Bato Balingara Claudie Latundra. bambote na bino bisika ezomeli bino euh, mare mpe na bato nyonso balingaka ngai en tout cas euh, nzambe azala na bino sans plus tarder napesi mbote na bapartenaire na ngai jeffrey tatou le meilleur tatoueur de bruxelles Moto atioka liboko boye tu es là bas alors aujourd'hui je suis avec mama tumba tumba carmel odia la fille ya papa fille moko alobaka kaka bosolo na internet afingaka te abangaka juste nzambe na ba loi ya leta alors je vais dire à chinois azuela ngai euh, invité na nga carmel odia la fille ya papa bonsoir ma chérie bonsoir mwana mama boni carmel santé eza bien nzambe aobatela esengo na ngai ezalaka komona bino ba partenaire privé Baya na nga bana bango na na esengo mwana oyo nga na bimisela mbongo mwana grande sanga oyo nakoli nakolisi exauce vraiment félicitation asisi université wana nake rapidement opesa mbote na se na belanga lao repose ma confiance ya mwasi ya ts namoni ts na kim na sepeli merci beaucoup ya se na mabiju belanga mama ya kefine belanga fanny belanga stéphine belanga ma copine préférée Arnaud belanga noko tete belanga tantine adeline belanga nalingaka bino tellement vraiment ya trop famille belanga mobimba chancel embemba demi je l'homme de kinga kati moto aotinda bato na bato baokende na baokomisa biso na mondial ye na die merci mbokani ya marlene itesa edoka yembe euh, c'est vrai ki bakambo triple joueur patron glodingo de liluen na bango tout bato baomema babiso na mondial bango wana balobi zado kazazi kazazi wet mon partenaire privé motu pasi na ngai ye na junior kabanango kosha Voilà merci beaucoup na ma Betty merci beaucoup na maman na JC maman na JC merci beaucoup mami maman de moi merci beaucoup na ya Annie na Annie na Canada na Montréal ya Mireille Pakaf je te salie Scola Mionda na États-Unis merci beaucoup na bato tout bosungaka Carmen Odia question eza ya ye réponse eza ya ngai voilà voilà Carmen Odia ba question ya ngai réponse ya yo page noire na bord euh, na ba comédien na biso toyoti kobungisa grand acteur na biso voilà papa Shaba Luzolo je te salut Mike la richesse la Kinshasa za papa Shaba famille papa Shaba mes condoléances na bino nzamba pesa bino force nzamba za na bino bana na ye en tout cas salinga vraiment passe zo nya ye Hollande il se pesa moi le qui moscovite zati wana meilleur ouais le qui moscovite zati voilà la zaka pe fanatique na 100% Voilà. D'accord, Camelodia, j'espère que Landa qui Kulumba ya Robino Mudibu, oh, et Beta qui ba impression na yo, euh, héritier wa tapé abimisi déjà générique na ewo c'est ça déjà sur le terrain okoki oloba neti nini na komona eloko ya robino robino na mona kezala ka monotonie mais eza nango sava mais na mona yango ezalaka toujours monotonie eloko moko eloko moko héritier wa tani mabe nazoyebi soki aza moto ya makambo te na kati odete monotonie na kote nini ça veut dire soki omoni ka ba générique nekendaka ba presque presque presque voilà voilà mais ça va Voilà, ya zani makasi na generique rumba nde ezate po ba rumba ba kono bazali. Ya goga kutu moya ko loba ya pa mat to aka na nini moko rendez-vous le 26 na fikin wana ça va inda wana kuno ko zala somo junior bongo ngi nyoko pe ba bon séjour na una Kinshasa trésor ya ba je te sali euh, Patrick Mulu le voilà. Ok, Carmelo Dia, to kende mbangu mbangu, to zani actualité o ezo lobama déjà na ba réseaux sociaux. Manya, s'il vous plaît. Aïe, surtout ça la vite fait vite fait ba client na ye déjà bazali bana suka nzambe légiment paradis joel motema maniangos ok malika mani en tout cas merci hein, na ko na accueil opesi biso voilà question na ezalaki actualité oyo etangi internet actualité oyo ezolobama de gauche à droite bon lobi tolamdaki confrère na yo moura de la presse oyo apesaki atendaki apesaki opinion na ye apesaki baanalyse na ye mais eloko asali Po na nga namoni abakisi kaka petrole likolo ya moto, a rajouter lisusu ba kombo ya batu mususu pe azo affirmer que libala ya Grace Temo ekufi. Po na yo oko loba ndeti nini? Libala ya Grace Temo ekufi te, na yebisaki bino mobali naye azo ya bao bongisa mais eloko moko eza kaka que Mars ayokisi biso soni nzoka nde azalaka na impoli afingi mobali naye po to yeba que lelo mobali aza mutu ya ba science abima na ba ndoki ba sirene Mobali na bala ndeko nde tozo yeba yango oyo mobali ya sur sur mais ba fingi ye eloko ekamusi biso oyo tomoni ke masi ayokisi biso soni bon mura eza epinion na ye tokoki kopekisa mura te mura azo sala eza cope na ye eza matière ekoti mais au moins ke tobengaki ye toyebisaki ye atika makambo na biso na ba mania voilà aza pe mwana muke te ayebi oyo nini azo sala voilà c'est ça hein. Ok, Carmel Odia, voilà c'est ça. Euh, on parle de femme à femme, étant que Carmel Odia, oza, oza moisi, Carmel Odia voilà n'hésitez pas d'abord de vous abonner sur notre chaîne Bombechet TV partager nos vidéos voilà Carmel Odia zongi oza mwasi mitya neti na place ya Grace Temo soki makambo oyo ekomelaki yo sala lokola oyebi Grace Temo te olinga oreagir ndeni non nga première fois elomona yango na reagir kokanga notion wana ezali na internet mpo moto alinga kokangama wana tout c'est grace azalaki nde sage te yango baloba koloba français elingi olakisa te ke oza mayele alors ye mpe akende na même bétise wana parce que ngai nabenga grace ti ngai naleka na internet nayebisi ye apekisa neneya au moment oyo akosangaki asolola na neneya te nzoka nde ye asolola na neneya nzambe aza bolingo ngai naloba verité na nour bato te neneya ye wana aleki na écran alobi baverité eloko epesi ye kanda parce que ayoki audio oyo ya grace ngai nai tosolola grace abi etikali kobenga neneya te asolola na neneya te O comprendre? Soki omoni ye moto alingaka kokanga makambo tout tellement ye moko pe afongoli nzela yango omoni aseki ba makambo. Mais ba camarades naye bopesi ye conseil ya bien? Topesaki ba conseils sans aza hypocrite na baninga sikoyo tosala yebisa nga entre toboyi te nga na sepela na caractère na ye cote ya moi hypocrite na vie privée nga na ye toza presque ndenge moko oui aza na raison parce que tout le monde tout le monde suspect sauf Dieu mais il faut ozala ata mwa deux personnes moko boye mpo toyeba mpe kodefendre mpe makambo oyo ozo comprendre yo kosi osala émission okokitisa baninga depo obala okoma lolendo makambo ekomi ebele oka baninga baza eloko te siko nzambe aconfondre yoko moninga yo en plus naosepela malheur na ye te voilà erreur oyo eza ya ye que ce soit mobali alingi nde bato nyonso ye nde balinga ye ye nde moto banora ye Ye mutu ba bala ye ba kenda ti na makambo nionso azalaki mutu moko fallait ye mutu a tempo tempo vandisa biso tempo a resoler nga sous bercy muana ozo comprendre ye avandisa ye tempo te ye pe alinga okende otala sikoyo lelo bango mibale baza salut na internet ozo ki star te na internet mamakisaka na bien ba masa na biso babaya na youtube oyebi ke batika youtube Voilà. Parce que bébé question ba continuer YouTube bêtise elingo konde kaka. Et ba kotela pe na mibali na bango ya bien bango na babenga mibali na bango ya sur sur. Apekisaka bango internet. Ozo comprendre? Jolisa tika donc nke soki jour de mois azwi soki azoke poto debora bwana akenda ndiani kamo na ye wana mpe akenda na batatu ye azokenda na ndenge ya logique kata mosala biso toyebaki masa okata mosala parce que bwana nda oloba ngo soki mabali na okota so youtube te yebisa ngo yoluka soki suki moko koluka nde nini mobali aza na faki mpo na nyonso parce que moto abali yo soko lelo toza surpris ya komonaki lelo ozofinga mobali ya nora yo dis moi ata boye obongisa dimanche est ce olongola bato eloko wana na motu est ce makambo etikali na internet soko olongola yango tokomi nakoma kolinga nayeba eloko moko na vie eh? eloko moko naolinga nayeba ngo no mado bula bula stene ninga nayeba na kala po oza na ba fiti ebele po tolo ba verite aza na ba fiti tellement ebele ozo comprendre ntango likambo eye protéger likambo na yo ekota internet mema biso to tozwa ba problème hein. voilà biso to tozwa ba problème hein. mais ye internet ete po po nga moko na géré yango privé na olinga te kota na internet ye fale ye motu fala kata vraimen likambo oyo eke meme ata na bapage akobenga bapage non mida eza nango faux to eze maoloba eza nango bongo te parceke oyebi ke makambo tu bamasa maoloba no eza verité likambo ya makali tongololo tomoni yango te et eh, monsieur panzo mpo andima avouye mais moma biso tondo olobela mpo na magali kongo to wana yede na magali kongo basolola kala na yo oya na kopi lokola basololama basolola magali kongo te comprendre nzoka na yede basolola mpo yanga na phrase mora ndenge olobi nanga boye kobala motu te tala lelo remi ayebi likambo alobaki eza na vrai mais akomi nika kokima mpo tunisa eleki to likambo nayebisaki yo mpo na nini olobaki yango tunisa eleki tovivre na bahypocrisie toza bavrai te yebisaka ngai na bando oyaka na internet mpo na defendaka motu moko oyo otikala jamais kodefendre vie na nga ngai na mpe na besoin bato bakoyebisaka makambo oyo nasala yango te cavedi ngai na mposa nango te baaktualité eza telema ebele ngai na porte parole ya grâce te na porte parole ya mbani te oyo ngai nayaki eka na internet koloba verité e abu pia naza moïse oyo akobikisa bana israel euh, makambo ya koloba na internet oyebi ke bato batraite o de songisongi te motu moko tote wana te bato babengi bajaloux wana eza bafane na ye mama totala te totala baémission mwa meme na bacommentaire ozomona ke tout le monde baofélicite nga oui nayebi biso nga na moïse naye kolibere bana yango israel pam nanga ebimaki te naye tembo makambo mosusu ayoki alinga oyeba ça veut dire ke mpe teisi ye place afandi wana ayebaki ntango mosusu mwana malamu sekolia parce que nga nalala ntango ka likambo ebimi mama nabengi manyangos mama sage mada bi me akolesa likambo oyo te parce que mwana mai oyebi ende afonctionnaka tindika natindika mpe babiloko na ngai na bapreuve nakokoloba babe ba lokuta te naa mpe na temps ya kokosala lemutu te nalobi te ke lemutu abali na ngai carmen je t'aime non balobi soki moto olingi oyeba wana baarte comment possible ngai naosolola na yo esakaki mwasi oyo obali ayeba makambo toosolola te bafani botalaka biso bokomote nalobi te kalobe na ngai je teme naza sentir mamu na tuna oloba mais yo osolo alanga olobi nalingi te leketio ayeba nalingi te mokayeba po bino bino bolingaka makambo nyonso ya mokili eyeba ok c'est bon osuki so to biso songe na osana boemani ayeba te e nani tembo ayeba te tina silika nazalaki zoba te mpo ani ntembo ayeba te mwasi oyo obali aza kopino te aza likambo nyonso aza mwasi oyo obali aoyeba te ndeni soki nyonso wana ya besoin alinganga il faut grâce nde moto ayebisa nga ata aza camarade no po grâce ayebi nga ozo comprendre oui olobi na oke olobi na nga makambo ya jetem te mais oza aba acte oyo yo opozaki mama so mpe lelo na nzima ye makambo nyonso alobeli na nga na ok c'est bon camarade nde moto ando derange nga eke nakenda mpe lubumbashi grâce ayebi te soka likambo oyo ntango alingo mama oyebi ke na miso na nga namela ata mai te oyebi akoma esepanda nga tinda baodio na bavideo nde nazali nga nake lubumbashi yango omoni kinga me nga naza ridicule tala nzambe ayokeli nga morpheli de père et de mère hmm. tala nzambe oyo ya bolingo eve malu ntango makambo wana esalama eve malu azalaki ndeko ya letisa mwamba fi asalama théâtre na intelligent wana intelligente ozo comprendre mabe nini longa nasala naza moise omoi teke na nsima makambo wana nyonso makambo ebimi omoi ke ngai naza vrai ngai nabimisi Voilà, c'est ça. Voilà, Carmel Odia, makambo nyonso eleki. Par na yo tirer les sons parce que toza basi eloko ekomela pe bato na vie toyebaka te. Etant que Carmel Odia, omoni te que makambo e esala que ba chroniqueuses, ba journalistes tozala na boyokani. Na koseka lelo Carmel Odia azwi problème mais lobi na yebi eloko ekomela ngai. Toyokana, tolinganaka mais ya vrai faux. Voilà. Eh, toya ba vrai faux. Ça veut dire que eloko nga nakangi kaka ke il faut nayeba kozala sage na vie privée na nga. Voilà. Nalinga te makambo nyoso bato bayeba. Soki naza na besoin ya kosala makambo oyo to kosilika, nasala yango en prive mpo to moto ayeba te. De nature, nga mpe Carmen Kudo nazalaka bongo. Ba masta na nga bayeba Christelle Kabeya, balobi Mika Azadi, mes condoleances, courage. Ma cherie, desolee tango mosusu na exemple oyo napesaki osepela na yango te. Desolee mwana mama, merci beaucoup mpe na ndenge olimbisaki nga. Voilà, oyo nga nakoki kolobaka yango wana. En tout cas, mwasi azalaka na motema lokola ba mama. Mwasi il faut ozala na motema monene, il faut o supporter. fallait camarade na biso mpo aza na motema wana fallait pas camarade na biso afinga mobali makambo nyonso biso toyoki to babala femme sa soni fo mikisaka bafaçon so que ça soit mwasi mobali asala mabe mais fo marke kaka mobali na eloko moko biso tobala na biso te tovanda biso na bandako mabala baina na ye te badesa te mais kaka nde tolingana na mibali deja toza na espérance wana Maman mutu akoyebi soki Carmen na bima naza impoli akosa yo mutu suna obima niso yebi soki Carmen aza ndumba wayebi so wana Carmen te mais soki soki Carmen alobaka Carmen aza kakanda za mbanga mais yo yo fingaka ba Lily ya mama te te te te te non sango te je suis bien éduqué maman nanga kolisinga na pasi na éduquer nga bien na lobi boye soki mobali wa bima nanga soki abele na caméra yesa no Carmen aza impoli te naza douce na bolingo nalinga bolingo makasi so omoni nga na bolingo seka ngo nzima te nga nazala bon internet ça veut dire na na respect na mobali Nayeba ndenge nini nakoloba na mobali. Nayebi kobondela mobali ata mobali asali mabe ndenge nini. Mama soki omoni nga na bolingo oseka nga eh oyeba nga te naoyebisa oyebi façon osalaki nga elingi okota internet te mais nga nayeba ndenge nini ya oseka yango. Masa na biso eloko batu basali ye bongo parce que lolendo eleki botala ba commentaire nde batu baoloba lolendo ça veut dire que ozalaka bien te oyo basali yo bongo soki ozalaka bien tango mosusu mosusu elingi obima mais ya muke balinga ba couvrir ba bien ye azalaka nde bien azalaka cool asololaka bien mais nakolinga pe ka te ke ekota internet po e salir nga na ye te ta siko lelo oyo bako zonga na yebisa bana ba yoka soni ya biso te ya bango po toki makambo na ba voilà ok merci beaucoup ok pona monsieur panzu aya en tout cas to beta lisolo na muke te monsieur panzu ayi makambo sa monsieur panzu pesa grâce mutali bosa bala te fi wana bimi wana christelle soki pe nani abanda osala pa leke soso pe ni toyoka pe abala kutimi mais ya ba religieux te je mima Ozo comprendre? Ba genement ba bimi mais ce panza ayebi makambo oyo azo sala ça veut dire mobali azala lokola ye te o comprendre que ce soit kaka mwasi oyo afingi asengi yo ba pardon ce que oluki obimisa yango na reseaux sociaux pona nini? Mwasi ye moko a reconnaitre mabe asali asengi yo pardon ce que pourquoi olingi obimisa yango na reseaux sociaux? Dis moi proteger pe mwasi nayo na mabe na malamu. Tango bobalanaki est ce boyebanaki te? Fallait boyebana ba comportement grace fallait ba comportement mais c'est pas mais c'est pas pe fallait ba comportement ya mwasi na ye po bozala bien pona nini na biye bolingo kisa bolingo bato bakendaka na bona bakisi na bolingo ewumelaka te omona ata okangi mobala moto na kisi ata okangi na kisi yebaki ekowumela te esila kisa bolingo eza respect harmonie dialogue prière po toza bato Nzambe sunga mobali nanga po mobali komelela mobali mbondo te nul est parfait mobali ndenge aza na ata abali nani ata mwasi natanga miel atrompe ka mwasi mais il faut ozalaka na barespect na mwasi na valeur nga kaka so mobali opesa nga respect valeur esi tokovanda santa tongo to boye mpo na nsima respect na valeur oyebake odia fo alia fo amela fo azala probe ça veut dire ntango omona ngai omoyebake e eh, mwana opesa nga devoir eh. naza mpe basi oyo basengasenga te interrogi malela te nga na markaba na markaba to nazala na bango ovama babeteli sona hmm, carmine oza mwasi na dérange te me na opesi odevoir yo mo ozotabe hmm, foka na ede mwana me bato bakanga mibala bato na bakisi un jour bato ebele toza waye bomwa nde babele maboma eh. bato ebele bakobela maboma tozaosalisa mama bato ba 2022 bato ebele bakobela maboma ça veut dire bato abetaka bato mosusu bakangaka mibala bato na bakisi retour nango biso soko towana moto aza nganga ya banganga aleki nganga ya bato tuso babe soki bamati okufa jésus christ nazareth akufa mpo nazwa masumu nayebi ndako ya nganga te nayebi ndako ya molili te nayebi koyiba eloko ya motu te nayebi nao masokola te naza kaka nga carmen oda nga na internet naye koyesa noke nga na madame to na barbara naza kaka fimo boye courageuse ya pasi nayeba ndenge nini ya koluka naza mpe tekanyarkas te naza mpe lidesu matoma te lidesu kakoi te lidesu taboshi te lidesu na mbonda te savadi nzoto na ngai ezalaka sacre na moto oyo nga kaka nalingi biso toza bana baluba nakoki kopesa jamais nzoto na nga pa n'importe qui mama toprotegeaka basexe mais toprotegea banzoto na biso te ozoyeba donc tokoki oprotegea nalati préservatif mais sexe oprotege eh, nini nzoto no protegeant te babo voilà bato tobima na bango toyebi état d'âme na bango te tant tosangisa banzoto toyebi te moto nini akoyela yo malédiction toyebi te ya alors na mibali na basi faut tozala ba sage mokili eza ya obeba voilà merci na bato tu bobetaka bato bamosinzo nzambe apambola bino bafiti oyo bakotaka banganga mpo babota libala baninga me bobosana te ata un jour mabe liwa bokobelaya bino kaka maboma ok boutique miligo juste en face ya bibi play en tout cas ya papa na nga euh, gino chanda maman mireille bienvenue à kinshasa bamama ya paris je salue maman pasi depuis paris en tout cas maman merci Merci beaucoup voilà Carmel odia tosolola de femme à femme makambo ekomi na internet na landi Sarah tola alobi ke aza na emission na papa Brian ye moto aza na ba preuve sur sur nga pasi na nga eza kaka monsieur Brian ayebi ke Sarah tola na Grace Temo courant elekaka te siko eloko nini ezotinda oke osala emission malamu vraiment koleka meme na ba emission po aloba mabe sur mwasi na ye na entre nous toke tozo que ce soit pe bras gasanga aza mabe mobali malamu akoki ko nuire vie ya mwasi na ye na monde internet ese bato makambo nyonso ezoleka na ese bato baza sense ya koyeba yango entre nous mpo na nini ndeti ngai naosepela nango te en tout cas naza vraiment choqué na likambo wana monsieur pantu vraiment je suis vraiment choqué na ndimi ete ke yo kosala baarte nyonso ozosala voilà barespect topesaka yo eza barumeur mosusu elobi ke monsieur panzu abala grâce na mbongo na ye te ayaki juste mission parce que grâce na 2017 afingaki entre parenthèse babrazavillois Eh, wana nayebi te entre nous oh, toyebi baseri wana baza na carine oyo afinga ye wule etoka tobongo tobomba yango te eza nango na internet tobomba yango te baseri ye kutu na grâce mbisi babeba na fort momomo baseri mo mpe ekoma asala mpa grâce mbisi ayaka batushe nyonso ayaka batushe mais bon je sais pas nayebi te naza ndoki eza barime toyebi te naza ndoki te naza mpe nganga te naza nzambe te mpo nayeba Je sais pas, wana nde nayebi te. Ok. Euh, euh, tozala kaka prudent to prudence na makambo tosala na vie. Moto mosusu akoyoka na mpe likambo oyo ya 10 ans 15 ans passé ayopesa retour na yango. ekei ndike epanzani non eza nango ensemble me moto na moto aza na makambo na ye na poto ntango bato bavanda omi tokomi ovivre lokola na poto tokuta na chaque jour na poto toyebi bato bakutana chaque jour te ça veut dire moto motanga na makambo na ye mais toza so ezaki likambo ya cérémonie te elombo boye tosanganaka mais nde ezaki ke kala tozokutana te ezala lisu te mais mpo ani bozeli kaka makambo ya grâce oyo ekoma mpe esala depuis kala de toko mais parce que tozalaki toyebi ke toyaba vrai te voilà c'est ça carmel odia tobeta nao lisolo nanu toyeba nanu euh, makambo kaka ya grace oyo ekangi actualité nga naosala émission koseka bastati nanga kokomaka seleo entre nous vie oh. abeta bandika azoseka so amoniki bafoto nanga komanta seta amoni vie nanga seleo pardon tosaseleo alance album te nayebi te soki alansa site ndenge bavideo mo befona tala ok carmel odia tozokende na biso na kochute tozokela fille ya papa Makambo nini obombeli biso na de 2022 pona chaine noo Carmel Odia TV? Non ba monaka makambo ya sika ezala mais verite nde ezanga te eh verite nde ezanga te mais ba mona mua makambo ya sika mais nde boyeba oyo ngai eloko ba ba sala nga reproche mingi eza kaka ko ganga bon eza façon na nga nde na bimela ata na lobi na oui ata na lobi na loba na se suka suka na omata ka likolo yango na lobi le 25 décembre partenaire na nga ba fan na nga bo tindela nga à partir le 24 bo tindela nga ba kombo ba bana na bino na sauter ba bana na bino ba joyeux Noël ezala bien voilà mais 2022 Bomona ka ba surprise wana eza mokana nzambe na koko oloba lelo ke oui lobi boboki carmel akufi mais je pense pas ke na okufa nzambe alolo na sambela wa abatela nga tongo midi pokwa na okufa te na ozala mvi na omona pe 2020 22 tozala na bino ensemble Okay. tolandaki na feti ya, ya, ya vie na biso kiani piana mois de décembre mo elekaki entre bino na janvier te oui janvier vraiment azalaki moto mofala abetama ba adams bazalaki na ba nani mike lokamba nde bakimisaki ye ça veut dire que janvier abosani kasa na bandeko ya basi janvier ayaka na internet mpona kosalir biso na makambo oyo eza mensonge na makambo oyo eza vrai te ozo comprendre soki ye vi na ye beba kasa te bato nyonso bavi na bango eza kobeba bato tu oyo baye liboso nde na internet baye na nsima na ye bavi na bango ebongi ye banda banda kofinga bato vi nini ebongi ocomprendre ça veut dire que abosana ki biso toza mwana mwasi ngai naye biso naye toza ndenge moko te tokoki konuire vie na ye mobimba ti okufa ozo comprendre fo mo barespect makambo tozo voya koloba na internet se makambo ya solo te eza makambo ya solo te bamensonge mabe ya timagine ke motu kutu avandisi ye na ndako na lie fufu moto ya bozana christelle kabeya afinga christelle toke na ye mirinda afinga ye mirinda aloba makambo ya somo yebisa nga siko bongo nga so afinga esanga nini bato ku balesa ye balatisa ye babokola ye afinga bango bonga carmel odia bata nzete mobesu kutu afingi babonga ya kokauka ça veut dire oyo osala ofuta eh, oyo osala acontinue alemba kopana nga abakisa lisusu dose esali bien voilà. Ok tokende kota ba comedien tolandaki sœur na biso Bijou la reine asalaki mariage na ye mais nalandaki na chaîne moko bakendaki na ba propos moko bien te babimisaki mobali moko esi akufa ko confirme que voilà naloba yango soki te dejà bakufa naza na temps oloba te ya Bijou la reine aza sœur na nga nani kombo na biso nani ah, mwasi na mosusu kombo na mosantu okoki koloba ngai na ye tokokana naza na ntango ya koloba mama te beaucoup de respect ça veut dire barelation na bango eza ya bango moyenake ya bisu meme ya bisu naza na ntango ya koloba yango te hmm. parce que naza te mpona banda ozala baporte parole ya bato na defenda makambo na bango ça veut dire ya bisu c'est ma sœur naza na ntango koloba makambo atima bato mabokesi na boma bango c'est tout balobi princesse elunga ya batrone yebisaka barcelone alingaka bino tellement vraimen ya trop letisa mwamba yebisa prisca nalingaka bino na lila Jeffrey Tatou le meilleur tatoueur, Likondi protège toujours toujours Nathan, chinois noir en tout cas merci pour la prise de vue, Stone guerrier noir, Yannick Dija Soupol mon partenaire privé, ya mingi ya koloba makasi ezalaki te bino moko boyebi actualité oyo ekangi internet coin ti coin, il fallait kaka tolobela makambo ya Grace Temo parce que Grace Temo oza ozalaki soit oza parmi ba chroniqueuses ba journalistes oyo bazalaki na trop de kimati vu alors makambo ekomeli yo tozo sepela na ngo te mais eza juste kaka biso nionso to tirer ba leçons ebele na vie mais alors to tika pe ko s'ingérer na ba vie des couples ya baninga soki muninga asali likambo muninga akuta na likambo to zala pressé ya ko loba ba te balobi avant ko longola poti na liso muninga longola tala na nous poti na liso na voilà nous sommes à la fin de notre émission n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne et puis de partager nos vidéos au revoir yango ngai nayebisi yo yebisa masivema basangana na sabone basangana ete mpasi nazalaka mpo ngai na bango toyokaka na te esi tolongwa esi nalongwa soki lingi tala natala ngai na bombe 7 tv eh, eh. baza mtima